As obras de ampliación e remodelación acometidas sitúan a este pabellón en primeira liña e presentan as características precisas para que o deporte, os e as deportistas locais, os clubs e entidades poidan realizar a súa práctica deportiva e hai poucos pabellóns en Galicia tan modernos, tan accesibles que afora tanta enerxía que son tan hermosos como es la sangría. Por lo digo bien, hay pocos, vos Es un síndrome muy orgullosa de todos sus equipos, los Atlético que pero permitido. Particularmente las rosas de velas, que son las grandes de velas como más difícil. Así que no sé, es un día de felicidades. un día de sentirnos orgullosos y orgullosos. A verdade é que tenemos que ter este día de celebración, este día de inauguración do pabellón las autoridades que nos acompañan hoy, porque lo diríamos, porque gracias ás administracións, a todas as administracións que están por encima da local, tamén a local, temos un pabellón no guarda, un nuevo pabellón San